discípulos, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado para perdão de pecados. digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia. be reino de meu